this is the creation i'm so glad you're here in this video i'll show you how to make a beautiful quilling flower so from now on i'll continue this video in sinhala so turn on caption to get subtitles in your language සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනාටම ගොඩක් සාධනයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube චැනල් එකට අද වීඩියගෙන් මංවාලට කියලා දෙන්න මෙන මේ කුලින් ෆ්ලාව එක කොහොමද හදාගන්න කියලා අපි බලමහෙනම් මේ කුලින් ්‍රව එක හදාගන්න අපිට ඕන කරන්න මොනවද කියලා මේ සඳහා අපිට මූලිකවම ඕන කරනවා කුලින් ස්ටිප්ස් ඒවාගේම ස්ලොටඩ් කුලින් ටූල එකක් ඕන කරනවා එහෙමත් නැත්තම් අපිට පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රික් කුලින් ටූල් එකත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න ඒවාගේ අපිට ගම්බෝතලයකුත් ඕන කරනවා අපිට මේ වගේ එක මල් පෙත්තක් හදාගන්න මේ වගේ ටියරොප් ෂේප් හයක් ඕන කරනවා මම දැන්වාලට පෙන්න්න මේ ටියරොප් ෂේප් එක හදාගන්න කොහොඳ කියල මේ සඳහා මම රෝස පාට කුලින් ස්ට්‍රිප් එකක් අරන්තියෙනවා ඊළඟට මම මේක කුලින්ටූල් එක යස් කරලා මේ වගේ ටයිට් කොයිල් එකක් හදාගන්න ඉට පස්සේ මෙන මේ විදියට අපි ලෝස් කොයිල් එකක් හදාගන්න ඕන ඊට පස්සෙදී අපි මේ කොයිල් එක අන්තිම ගම්ගාල මෙන මේ වගේ අලවගන්න මෙවිදිර අලවගත්තට පස්සෙදී ඔයාලා පොයිල් එක මැදරවම මෙන මේ වගේ සයිට් එකට වෙන්න අල්ලගෙන ඊට පස්සෙද ඇගිලි තොඩි වලින් අනිත් පැත්ත තද කරා මේ තමයි බේසික් තිය ටොප් ෂේප් එක අපිට අපේ නිර්මාණයට අවශ්‍ය පරිදි මේ ශේප් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් දැම් මට මෙමල් පෙත්ත හදන්න මිටියඩොප් ශේප් එක තව ටිකක් කුඩාවෙන්වන ඒ නිසා මම මෙන් මේ විදියට ඇගිලි තුටුවලින් තද කරගන්නවා මට අවශ්‍ය හැඩය ලබාගන්න අපිට එක මල් පෙත්තක් හදාගන්න මේ වගේ ටියඩොක්්ෂේප් හයක් ඕන කරනවා මම තද රෝස පාටින් ටියඩොක්්ෂේප් දෙහෙකුත් එවගේම ලාරෝස පාටින් ටියඩොක්්ෂේප් දෙහෙකුත් සුදු පාටින් ටියඩොක්්ෂේප් දෙහෙකුත් මේ සඳහා රන්තිම් ඊළඟට මම අද රෝස පාට ටියඩොක්්ෂේප් එක ගංගා ගන්න විදියට ඊට පස්සේදී ලාරෝස පාටිතිය රොක්ෂේප් එකක් කරම් මේ විදියට නිත්‍යය රොක්ෂේප් එකට කලවගන්න ඊළඟට ආයමත් ගම්ගාගෙන මම සුදු පාටටිය රොක්ෂේප් එකක් කලවගන්න ඉට පස්සේ නැවතත් සුදු පාට ටිය ඩොක්ෂේප් එක නැවතත් ලාරෝස පාට ටිය ඩොක්ෂේප් එක අවසාන වශයෙන් මම තද රෝස පාට ටියරොප් ශේප් එක මේ විදියට අලවගන්න ඉට පස්සේදී ඇගිලි තුඩුවලින් මේ වගේ තද කරලා අපිට අවශ්‍ය මල් පැත්ත හැඩය අදාගන්න ඕන හරි දැන් අපි මල් පෙත්ත හැඩය මේ විදිට හදාගෙන ඉවරයි ඊළඟට අපි මේ පෙත්තිටික වටේට ස්ට්‍රිප් එහකින් ප්‍රැප් කරගන්න ඕන ඒ සඳහා මම තද රෝස පාටි ස්ට්‍රිප් එකක් පරගන්නවා මම මේ කරන විදියට ගම් ටිකක් ගාලා මේ ස්ට්‍රිප් එක මුලින් ඔයාලා අලව ගන්න ඔයාල ගම් ගාපු ගම්මම්ම රැප් කරගන්න යන්න එපා මොකද අපි ටිකක් තදට ස්ට්‍රිප් එක ඇදල ඔත්තන නිසා ගම් වේලෙන්න කලින් රැප් කරන්න ගියොත් ස්ට්‍රිප් එක ගැලවිලෙනවා ඒ වගේම ගම් ගාපු පෙත්ත ස්ට්‍රිප් එකත් එක්ක ඇදිල එද්දී මල් පෙත්ත හැඩය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා ගම්ටික වේලෙනකල් මම මලේ මැද කොටස හදාගන්නවා ඒ සඳහා මම අරන්තියනවා සුදුපාට ස්ට්‍රිප් එකක් ඒවගේම සුදුපාට ස්ට්‍රිප් භාගිකුත් අරන්තියනවා ඊළඟට මම තදරෝස පාට සහ ලාරෝස පාටි ස්ට්‍රිප් එක බැගින් අරන්තියනවා ඊළඟට අපි මේ ස්ට්‍රිප් එකනකට අලව ගන්න ඕන මුලින්ම මම සුදු පාටි ස්ට්‍රිප් එක ගම් ගාල අලව ගන්නවා ඊට පස්සෙදි සුදු පටි ස්ට්‍රිප් දෙකේ අන්තිම ගම් ගාලා මම ලා රෝස පාටි ස්ට්‍රිප් එක අලව ගන්නවා ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් ලා රෝස පාටි ස්ට්‍රිප් එකේ ගම් ගාලා ඊළඟට තද රෝස පාටි ස්ට්‍රිප් එක අලවගන්න මම මේ මලේ මැද කොටස සඳහා හදාගන්න ටයිට් කොයිල් එකක් මට මේ ටයිට් කොයිල් එක මැද කොටස සුදු පාටිං ඕන ඒ නිසා මුලින්ම මම කුලින්ටූල් එක ස්ලොට් එකට යාගන්න සුදු පාට ස්ට්‍රිප් එක ඊළඟට මම මේ විදිට පිලින් ටූල් එකෙන් මේ ස්ට්‍රිප් එක පිල් කරගන්නවා ඊට පස්සෙදි මේ විදියට ටයිට් කොයිල් එක එරියට අරගෙන මම කොයිල් එක ටිකක් තව ඇද්දල ස්ට්‍රිප් එකෙන් මේ විදියට තද කරගන්න ඊට පස්සෙදී ස්ට්‍රිප් එක එන්ඩ එක ගම්ගාල අලවගන්න ඕන් හරි දැම්මම ටයිට් කොයිල්ල එකත් හදාගෙන ඉවරයි දැම් මල් පෙත ගම්ටිකත් පේලිලා තියෙන්නේ නිසා අපි මල් පෙත්තේ ඉතුරු කොටසත් හදාගමු මම මේ පෙන්නන විදියට ඔයාල තද කරලා ස්ට්‍රිප් එක මල් පෙත්ත වටේ ඔතා ගන්න ඕන්න විදියට මල් පෙත්තලට ස්ට්‍රිප් හොත්තාගෙන ඉට පසේ ස්ට්‍රිප් එක එන්ඩ එකේ ගම් ටිකක් ගාලා මේ විදියට අලවගන්න දැන් අපි අපේ මල් පෙත්තත් අදාගෙන ඉවරයි මේ සඳහා අපිට මල් පෙති පහක් ඕන කරනවා මම කලින් මේ විදියටම මල් පෙති හතරක් හදාගෙන තියෙන්නේ දැන් අපි මේ මල් පෙති ටික ගම් ගාල එකනෙකට අලවගන්න ඔයාල මම මේ පෙන්නන විදියට මෙමල් පෙතිටික අලවගන්න කල්පෙති ටික කෙනෙකට අලවගෙන ඉවරුණාට පස්සෙදී අපි ටයිට් කොයිල් එකත් ගම්ටිකක් ගාලා මලේ මැද්දට අලවගන්න ඕනු මේ විදිර ටයිට් කොයිල්ල එකත් අලවගත්තට පස්සෙදී අපි අපේ කුලින් ෆ්ලව එක හදාගෙන ඉවරයි ඉතින් මේ විදියට තමයි අපි හදාගත්ත ක්විලිම් ෆ්ලව එක තියෙන්නේ ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත්වෙන්න ඇති කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත්වෙනා නම් ඔයාගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේම කුලි නිර්මාණකරණය පිළිබඳව ඔයාට ගැටලු තියෙනවා ඒ ගැටලු ගැනත් අපිට පාලින් කමෙන්ට් කරන්න ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න දිගටම අපේ චැනල් එකත් එක්ක රැඳිල ඉන්න ඒවාගේම මගේ චැනල් එක සුබස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා ඒවාගේම මම වීඩියෝ එකත් දැම්ම ගමන් ඔයාගාවට ගෙන්න්න ගන්න පුළුවන් ඔයා බෙල් නොටිෆිකේෂන් එකත් ප්‍රෙස් කරලා තිබොත් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුව එනතුර මම ගිහින් එන්න සුබ දවසා